ጃኖ በላንተ ጃኖ ጃኖ ጃኖ ጎራው ጎራው ስሜ ፈንታውን ወርቅ ይባላለሁ። በደራ ወረዳ ወንጨት ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። በአብዛኛው በደራ ወረዳ አርሶ አደሮች ዩሪያ አጨማመር ላይ በጎንዮሽ ዩሪያ አጨማመር ላይ ከፍተኛ ችግር አለባቸው። ይህም የሚያደርጉት ምንድን ነው? ከላይ የመበተን ከስሩ ላይ የማድረግ ዩሪያውን አረም ሳያርሙ የመጨመር ተጨማሪም አፈር የማልበስ ችግር አለባቸው አርሶ አደሮች። እሱን ነገር አሁን ለማስተማር ው ከፍተኛ ችግሮች አሉ። በዛሬው ዕለት በወይዘሮ በአርሶ አደር ገቢያንሽ ማሳሌ ተገኝተን የተለያዩ ትምህርቶች፣ ተሞክሮዎች፣ ልምድን እንቀስማለን። እሱን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ከዚህ በኋላ ተከታተሉ። ወይዘሮ ገበያነሽ ባለፈው ሳምንት የበቆሎ የጎንዮሽ ዩሪያ አጨማመር ምክር ሀሳቡን ለመረዳት ለማስተማር ዛሬ ቀጥሬሽ ነበር። አንቺም ልጆችሽን ይዘሽ በጧት ተገኝተሻል። ለመማር ፈቃደኛ ነሽ? ባለፈው እንደዚሁ ቀጠሮ ዘን ነበረ። እኔም ለመማር ዝግጁ ኜ ነው ያለሁ። ዩሪያ በጎን ለመጨመር ቅድመ ዝግጅቶች ያስፈልጋሉ። እነሱም ውስጥ አንደኛው የማሳ መታረም አለበት አረሞች አረሙ መለስለስ አለበት። ከዛ በኋላ ዩሪያ ማዳበሪያችን ማዘጋጀት አለብን። መስፈሪያ የዩሪያ መጨመሪያዎች ደግሞ አሉ። ለምንጠቀማቸው በግራም እናንተ የምታውቋቸው በኮርኪ ነው ወይም በሀይላንድ ፊያ ነው የሚሆኑት። በሃይላንድ ፊያ እነሱን የሀይላንድ ፊያ ያስፈልጋል። የሰው ኃይል መኮትኮቻዎችን እነሱን አዘጋጅተን ወደ ማሳ መንጣት አለብን። ይዘናቸው ወደ ማሳ የምንመጣው ገብቶሻል? አዘጋጃቸው ያልኩሽን ቅድመ መሳሪያዎችን ግብአትና ያመጣሻቸው መሳሪያዎችን እያቸው ሲና ከዛ በኋላ ወደ ስራ እንቀጥላለን። ዙሪያ ቅድሚያ መጨመር ቅድሚያ ዝግጅቶችን መሳሪያዎችን ያመጣሻቸውን ሲንያቸው ቁጭ በልና እዚህ ላይ እንያቸው ሲ በቆሎ ማሳ ላይ ያው ዩሪያ በጎንዮሽ ለመጨመር የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች አንደኛው ዩሪያ ነው። ያው ይዘሽ መተሻል፣ ጥሩ ነው። የዩሪያ የያዣ እቃ ይዘሽ መተሻል፣ በጣም አሪፍ ነው። እንዲሁም ሁለት ነው ያልሽው፣ አሪፍ ነው። ሌላው ጎን ላይ ዩሪያ ስንጨምር የመለኪያ መሳሪያም ይዘሽ መተሻል። መቆፈሪያ መሳሪያዎችን አቅርበሻል። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ጎበዝ። በተጨማሪም ው የሰው ኃይል ማዘጋጅተሻል። ው ዩሪያ ለማልበስ ለማረምና ዩሪያ ለመጨመር ው ሶስት ሰው ያስፈልጋል። በጣም አሪፍ ነው። በቆሎ ዩሪያ ጎን ለመጨመር ዩሪያ ያስፈልጋል። እሱም ለአራት ጥማድ የሚያስፈልገው 200 ኪሎ ግራም ነው። ወይም አራት ኬሻ ማለት ነው። እናንተ ሁለት ኪሎ ግራም የማታውቁት ወደ አንድ ጥማድ ላይ ለመጠቀም አንድ ኬሻ ያስፈልጋል። ያንቺዋ ግን የግማሽ ጥማድ ስለሆነች 25 ኪሎ ግራም ወይም ግማሽ ኬሻ ናት። ግማሽ ኬሻ ናት። እሷን አሪፍ ነው ይዘሽ መምጣትሽ ቆንጆ ነው። ቀኑን የሩ ያመጣ የውን ቀን ወይም ቢረዝም ወይም ወደዚህ ብናመጣው ምን ችግር አለው? እና ይሄን ሀይላንዱን ንፍያ ወይም ሞልተን ወይም ጎደሉ አድርገን ግማሽ አርገን ብንጥልበት ምን ያመጣል? በጠየቅሽ መሰረት ጥያቄሽ በጣም አሪፍ ነው። በአብዛኛው አርሶ አደሩ እየተሳሳተ ያለ በብዛት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን እኛ መጥቶ ባለመጠየቁ ቀኑ ከ35 ከ40 ቀን አሳልፈን ወይም አዘግይተን ብናደርገው በጣም ከባድ ችግር አለበት። በቀኑ የማንጨምረው ከሆነ ከ35 ከ40 ቀን ከ35 ወደዚህ ብንጥለው የሚሆነው ምንድነው? የገንዘብ ውድመት ነው የሚሆነው። ለበቆሎ የሚጎደው ነገር የለም፣ ግን ኪሳራ ላይ የሚሆን ሲጀመር ዳፕ ማዳበሪያ ስንጥል ዳፑ ላይ አብሮ ዩሪያ ማዳበሪያ አለው። ያ ለኢኒሴሽን ለማነሳሻ የሚሆን ነገር አለው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚያስፈልገው ከ35 እስከ 40 ቀን ነው። ያ ደግሞ የሚጠነስበት በቆሎ ምን ይጠነስሳል፣ ያኔ ይወስናል። ቆረቆንዴ ምን ያህል አድርገው አንድ ክንድ ላድርገው ግማሽ ክንድ ላርጋት፣ አንድ ስንዝር ላርጋት የሚለውን የሚወስንበት ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ድርድሩ ዙሪያውን የሚደረድረው የቆረቆንዶ ፍሬዎች ተራዎች አሉ። እነዚያ ተራዎችን የሚወስንበት ከ35 እስከ 40 ቀን ስለሆነ ነው ዩሪያ የምንጨምር። በዚያ ሀዛ ግን አሳልፈን ብናደርገው በቆሎ ጠንስሶ አይኔ ምግብ የለኝም ምግብ ስለሌለኝ ይህንን ፍሬ ማሳደግ የምችለው ከችንታ አሏን ነው ይልና የወሰናት እናንተ ከአርባ ቀን በኋላ የምጨምሩት እናንተ በቆሎ ወስኖ ምግብ የለኝም ማሳደግ አልችልም የሚል ነገር ይመጣል። ስለዚህ ከአርባ ቀን በኋላ የሚጨምሩት በቆሎ ለምንም አይጠቅም። ያነሰ የምንጨምር ከሆነ ግን የምግብ ማነስ ያጋጥመውና ይሄ ይሄን ያህል ማሳደግ አልችልም የሚል በቆሎ ይወስና ምርታችን ዝቅተኛ ምርት እንድናገኝ ያደርገናል ማለት ነው። በተጨማሪም ይኸው ዩሪያ ማዳበሪያ ቢያንስ የሚጎደው ምንድነው? አንደኛ በቆሎ ያን ያህል ምርት የመጨመር እንትኑ ዝቅተኛ ነው የሚሆኑ ምርት ተመጣጣኝ ለማግኘት ዝቅተኛ ነው የሚሆኑ መጨመር ያለበት አንድ የሀይላንድ ፊያ ነው መጠቀም ያለበት። ወይም ደግሞ በኮርኪ የምትጨምሩ ከሆነ አንድ ኮርኪ ሙሉ አንድ ኮርኪ ተኩል ያ በሁለቱ ሲሰፈር አንድ የሀይላንድ ፊያ ነው የሚሆነው። እሱን የማንጨምር ከሆነ ግን በጣም በእጅ የሚጨመር ከሆነም ጉዳት አለው። የተመጣጠነ እንትን ላንጨምር ስለምንችል ለሁሉም በቆሎ ተመሳሳይ ምርት እንዲሰጡ ለማድረግ እኩል በዚህ እየሰፈርን መስጠት አለብን ማለት ነው። ወይዘሮ ገበያነሽ የጠየቅሽው ጥያቄ ተመልሶልሻል? ገብቶሻል? አዎ በጣም ገብቶኛል። ሩ በወቅቱ መጨመሩ ጥቅም አለው። እኔ አላወቅኩም ነበረ። በጣም ደስ ይለኛል። ጥሩ ትምህርትን የሰጠኝ አሁን ደግሞ ያው ዩሪያ በጎን መጨመር እንዴት እንደሆነ ቀጣይ አሁን በተግባር አሳይሻለሁ። ወደ በተግባር እያሳየውሽ በደንብ ይገባሻል ማለት ነው። አሁን ስነጋገር የነበረውን በተግባር ሳሳይሽ ደግሞ የበለጠ ግልጽ እየሆነልሽ ይሄዳለን እና ተግባር አሁን እንጀምራለን። ይኸው እንግዲህ እኛ ዛሬ እስካሁን ድረስ እንትን ስንነጋገር የነበረውን አሁን ዛሬ የምናያቸው የበቆሎ ዩሪያ መጀመሪያ ማሰው መጽዳት አለበት የተባለው በትክክል ጥሩ ማሳውን ማዘጋጅታችኋል። አሁን ዛሬ ዩሪያ የመጨመሪያ ቀን ነው። ከ35 ከ40 ቀን ነው ይሄ ያለ በዛ መካከል ያለ በቆሎ ነው። ከዚህ በኋላ ቢያልፍበት ያልነው ቁመቱም በዚህ ልክ ነው መሆን ያለበት። ትክክለኛ ቁመት ላይ ነው ያለ። የበቆሎ ቁመት በዚህ ልክ ሲደርስ አሁን ከ35 እስከ 40 ቀን ማለት በአምስተኛው ሳምንት አካባቢ ማለት ነው። እሱን ደግሞ ዩሪያ ከይች ወደዚችኛዋ መራቅ አለብን። በሁለቱ በቆሎ አሁን ከይችኛዋ ላይ ብናረጋት ለእያንዳንዱ በቆሎ ብናረገው ችግር የለውም። ግን ምንድን ነው የምናደርገው ለሁለቱም እንዲዳረስ ሀይች ይች አንድ ትልቅ የደህና ሰው ጣት እንርቅና እስከ 10 ሴንቲሜትር ትባላለች። እሷ ግን በእናንተ በደህና ሰው ጣት ከ አንድ ጣት በትልቅ በደህና ሰው ጣት። ስለዚህ እንርቅና ከበቆሎ ምን እናደርጋለን? ይህንን ደግሞ ከሰባት በአንድ ሰው ጣት በትልቅ በሌባ ጣታችሁ በችኛዋ ጣት ጠለቅ ያለች እና ጎድጎድ አድርገን እንከፍታለን። ይህን ቦዩም ማለት ነው። ይህን ከከፈትን በኋላ ከዚህ ላይ የምንጨምራለን ዩሪያ ማዳበሪያችን እንጨምራለን። የምንጨምረው ዩሪያ ማዳበሪያ በሀይላንድ ፊያ ከሆነ አንድ የአይላንድ ፊያን እንጠቀማለን። በኮርኪ የምንጠቀም ከሆነ ደግሞ አንድ ኮርኪ ከድርበን ይህን ከከፈትን በኋላ ይህንን እንጨምራለን። ከተጨመረ በኋላ ምን እያደረግን አፈር አልብሰን እንሄዳለን ማለት ነው። ተጨማሪም አሁን እኛ ይህንን እዚህ ይህን ምልክት እንትን ስናደርግ የዩሪያ መጨመሪውን እንደየ ዝርያው እንደ በቆሎ ዝርያው ይለያያል፣ እንደ አፈር አይነቱ ይለያያል። እንደኛ አካባቢ ግን አሁን ይህን መጠቀም ያለብን አስር ሴንቲሜትር አስር ሴንቲሜትር ማለት ደግሞ በአንድ የደና ሰው ጣት አንድ ጣት አንድ ጣት አካባቢ በእኔ አሁን ብናይ በየችኛዋ ጣት ነው የምንሄደው። ስለዚህ ከይች አንስታ ስንለካት በበቆሏ ከይች ወደች 10 ሴንቲሜትር ርቀን እንደኛ ወረዳ እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደኛ አካባቢ አሁን መጠቀም ያለብን 10 ሴንቲሜትር ርቀን ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። አሁን አቆፋፈሮ ተዚህ ተበቆሎ ብናስጠገው ምን ችግር እያመጣለኝ? እርሜጥ ቆፈራ አርግን ብናደርገው ምን ይጎዳ ነኝ? የጠየቅሽ ጥያቄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ወሳኙ ሁሉም አርሶ አደር እየተሳሳተ ያለበት ነው። አሁን ከዚህኛው አስጠግተን ብናደርገው ምንድን ነው የሚሆነው? አንደኛ ከግንዱ ጋር ይነካካል። እሱ ብቻ ሳይሆን በቆሎ በዩሪያ ተፈጥሮ ወደ ጎን የመሄድ እንትን አለው። የሟሟ ሲሄድ በቆሎ አልፎ ይሄዳል። ስለዚህ ከዚህ ስናደርገው በቆሎ ስሮቹ ያሉ ከዚህ ነው። መጠቀም ያለበት በስሩ ስለሆነ የሚወስደው ከዚህ ባደረግነው ቁጥር ስሩ ሳያገኘው ወደ ላይ አልፎ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ማግኘት ያለባቸው ስሮችን አናገኛቸውም። በዚያ ምክንያት 10 ሴንቲሜትር እንደኛ ወረዳ እንጠቀማለን። ከአምስት እስከ 10 እንደ ዝርየው ይላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ጥልቀቱን ከዚህ ወደ ላይ ብናደረገው ስሮቹ ያሉ እታች ነው የምንጨምረው ዩሪያ ከላይ ስለሚሆን አልፎ የመሄድ ስሮቹ ላያገኙት ይችላሉ ማለት ነው። ጥልቀት ወደ ታይ ግን አሁን እዚህኛ ራሱ ስንቆፍር ይሄን ወደ ታይ በጣም ጥልቀቱን በቆፈርነው ቁጥር ስሮችን የመቆራረጥ ነገር ሊኖር ይችላል። ከዛው ደግሞ ወደ ታች ባጠለቅነው ቁጥር ስሮቹ ሊያገኙ ስለሚችል ዩሪያ መጨመር ያለበት 7 እስከ 10 ሴንቲሜትር እዚህኛው ደግሞ ራቅ ብለን አንድ ጣት በደህና ሰው ጣት ራቅ ብለን ወደዚህኛው መደረግ አለበት ማለት ነው። ከዚህኛው መካከል ላይ እንኳን ብናደርገው ከዚህም ላይ ብናደርገው በቆሎቹ ሳያገኙት አልፎ የመሄድ ነገር አለው። ዩሪያ በተፈጥሮ ለሰብሎች አገልግሎት ላይ የሚውል ከሳምንት በኋላ ነው። እስከ 15 ቀን ሊፈጅበት ይችላል። ስለዚህ እስከ 15 ቀን ውስጥ ከዚህ ላይ ያደረግነው አልፎ የመር እንትን አለው። ከዚህ ላይ ስናደርገው ግን እስከ 15 ቀን ውስጥ ወደ ስር ወይም እየሰረገ ይሄድና አልፎ ሳይሄድ ከስሮቹ ይደርስለታል። ስሮቹ በዚህ ላይ ያሉ እነሱ ይመገቡታል። በቆሎ ትክክለኛው ምግብ ያገኛል ማለት ነው። በጣም ገብተኛ ለካ እንደዚህ ያህል ያለ በጣም ገብተኛ አሁን ዩሪያ ማዳበሪያ እንዴት እንደምጨምር ደግሞ እና ላሳይ አሁን የምንጠቀመው እንደኛ ስድስት ነጥብ አራት ግራም ይባል ነው። በእናንተ አሁን ስድስት ነጥብ አራት ግራም መለካ ስለሌላችሁ እኛ ለክተን ያገኘናት በሀይላንድ ፊያ በዚህ ስድስት ነጥብ አራት ግራሟን ትይዛታለች። በዚህ የምንጠቀም ከሆነ በኮርኪ ፊያ ደግሞ የሚሪንዳ ምናምን መጠጫዋለ አይደለ? ፊው በሱ ክዳን ደግሞ የምንጠቀም ከሆነ አንድ ከድር በምጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በእናንተ እየተጠቀማችሁ ያለ በሀይላንድ ፊያ ስለሆነ በይሽ ሙሉ እንሰፍርና አንድ እናደርጋለን። ለእነዚህ ለሁለቱ በቆሎ አንድ ዩሪያ ማዳበሪያ ይህንን እንጨምራለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄን እንደዚህ አድርገን ከጨመርን በኋላ መተው የለብንም፣ ማልበስ አለብን። አሁን እስታሁን የተማርኩተኝ ትምህርት በጣም የተገባባ ትምህርት ነው እየሰጠኝ እና ባና ለብሰውና ባና ነው ምን ችግር ያመጣል? የጠየቅሽው ጥያቄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ሁሉም የአካባቢያችን አብዛኛው አርሶ አደር እየፈጠረ ያለው ችግር ነው። አሁን ባና ለብሰው የሚሆነው ምንድን ነው? አንደኛው ዩሪያ ማዳበሪያው በፀሐይ እንትን ይላል እየቀለጠ ነው የሚሄድ። ይሄ ምንም አይቆይም። ዳፕ ማዳበሪያ ስናየው ወደ እስከ መጨረሻ ምግቡ ያገለግለዋል። ይሄኛው ግን በአንድ የተ ወይ ይተናል ወይ በጎርፍ ይሄዳል ወይ ምን ይላለኝ። ስለዚህ መልበስ አለበት። ካለበሰ አንደኛው በፀሐይ በፀሐይ ይተናል፣ አንደኛው ደግሞ ጎርፍ ሲመጣ ምን ያደርገዋል ይዞት ይሄዳል። ዩሪያ ማዳበሪያ ዝም ብለን ከላይ ከምንጨምር አለመጨመር ይሻላል፣ አለመጨመር። ስለዚህ ካለበሰ ዩሪያ ማዳበሪያ ጥቅም አይሰጥንም ማለት ነው። ስለዚህ የምናለብሰው ምንድን ነው? ይሄንን መልበስ አለበት። ዝም ብለን ጎድጓዳ አድርገን ማንተውም፣ በመሬቱ ልክ እኩል እንቻርገን አድርገን አልብሰን እንተዋታለን ማለት ነው። አሁን ባሳየሁሽ መሰረት ይችን ግማሽ ቃዳ መሬትሽን አንቺ እየቆፈርሽ ይችን አረሟን አንዳንድ አረም ያለችውን እሷን እያስለቀቅ እየኮተኮች የቦዩን ባሳየሁሽ መሰረት እየቆፈርሽ ልጆች እየተከተሉ ዩሪያ ማዳበሪያ እየጨመሩ እንትን እያዳፈናችሁ ዛሬ መጨረስ አለባችሁ ማለት ነው። ዛሬ በጣም ጥሩ ትምህርትን እየሰጠኸኝ ይህም በቆሎ ግማሽ ቃዳ መሬቴን ዛሬ በጣም ስጥል ብላለሁ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንትን ያልነው ትንሽ ሰዓት እየሰራችሁ ልያችሁና ሌላ አርሶ አደር ቀጠሮ ስላለብኝ ለእርስ ስለሆነ የተወሰነ ላሳያችሁና እንሄዳለን ማለት ነው። አንቺ ዩሪያ እየጨመረች ትከታያለሽ፣ እናንተ እያለበሳችሁ አሳያችኋለሁ አሁን እሺ በሉ ተከተሉና እዩ እንዴት እንደሚቆፈር እየተከተላችሁ ምትላላችሁ እችን እየኮተኮታችሁ አዛ ይህን እየኮተኮስ ከሄዱ በኋላ ምታረያታለሽ ከይሽ ላይ ራቅ ብለሽ ጠለቅ አድርገሽ ቆፍረሽለት ትሄጃለሽ። ለበቆሉ ዩሪያ መጨመሪያ ከዛ በኋላ እየጨመርሽ ትሄጃለሽ ማለት ነው። ይህንም እንደዚህ እየቆፈረሽ ትሄጃለሽ። አልሻም ዛሬም አለ ነገር አለ ነገር ነገር ዘንድሮ አለ ነገር መቼም ታመን ታመን አንገት ዘፍተን አንቀርም አለ ነገር አለ ነገር አለ ነገር አለ ነገር አረሱትን አረሱትን አረሱት ይሉኛል የውመራ መሬት አረሱት ግባሽ ነው በቃ እንደዚህ መሰረት ዛሬ ብላችሁ ትውላለች ማለት ነው። በዚህ መሰረት ው እችን እንግዲህ ከልጆች ጋር ሆነሽ አንዳችሁ ዩሪያ እየጨመራችሁ አንዳችሁ ደግሞ እያለበሳችሁ አንዳችሁ የቦዩን የዩሪያ ሀጎን መውደቂያውን እሱን እየቆፈራችሁ ዛሬ ጨርሳችሁ ምትሉ በሉ አይዟችሁ ይቅናችሁ። በሉ አይዟችሁ። እነሱ ምን ያርጉ ከእኛ ሰው ሲታጣ አጠቃላይ ስናየው በቆሎ ከጎን ዩሪያ ስንጨምር መደረግ ያለባቸው ዋና ዋና ነጥቦች ምንድን ናቸው? አንደኛው የዩሪያ ማሰው ከአረም ጽዱ የሆነ ሆኖ ከ35 ከ40 ቀን የሆነው መሆን አለበት። ከ35 ከ40 ቀን ደግሞ የምንለው አምስት ሳምንቶች ነው የሚሆኑት። በተጨማሪም የአፈር እርጥበት መኖር አለበት። ቢቻል ጧትና ማታ ብንጨምረው የተሻለ ይሆናል፣ እርጥበቱ ያንን ስለማያጣ ሁለተኛ የግብአት መጠኑ የምንጠቀመው ምንድን ነው? ለሁለት በቆሎ የምንጠቀማት ማዳበሪያ መጠን ዩሪያ ማዳበሪያ በሀይላንድ ፊያ ከሆነ አንድ የሀይላንድ ፊያ መጠቀም አለብን። በኮርኪ ከሆነ ደግሞ አንድ ኮርኪ ከድርበን መጠቀም አለብን። ብዛቷም በስድስት ነጥብ አራት ግራም ነው የምትሆነው። እሷ ስድስት ነጥብ አራት ግራም በሀይላንድ ፊያ አንድ ሀይላንድ ፊያ ነው የምትሆነው። በኮርኪ የምንጠቀም ከሆነ አንድ ኮርኪ ከድርበን መጠቀም አለብን። ሶስተኛ የትግበራ ነጥብ የምንለው ለአንድ ሄክታር የምንጠቀመው ሁለት መቶ ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ አራት ኬሻ መጠቀም አለብን። ለግማሽ ወይም ለአንድ ቃዳ ደግሞ አንድ ኬሻ ወይም 50 ኪሎ ግራም መጠቀም አለብን። ለግማሽ ጥማት ደግሞ 0.25 ኩንታል ወይም ደግሞ 25 ኪሎ ግራም መጠቀም አለብን ማለት ነው፣ ግማሽ ኬሻ። አራተኛ የትግበራ ነጥብ በቆሎ ዩሪያ ከጎን ስንጨምር ከበቆሎው ከ10 ሴንቲሜትር ራቅ አለብን። እሱ ደግሞ በደህና ሰው ጣት አንድ ትልቅ ጣት ሊሆን ይችላል እንደየጣታችን ስለሚለያይ በደህና ሰውጣት ቢሆን የተሻለ ይሆናልኝ። ወደ ጥልቀቱ ደግሞ ከሰባ እስከ አስር ሴንቲሜትሩን መጠቀም አለብን። አምስተኛ የትግበራ መጠን ዩሪያ ማዳበሪያ ከጨመርን በኋላ በአፈር መልበስ አለበትም። አልብሰን የዋዛ በኋላ ሌላውን በቆሎ በዚህ መሰረት ጨርሳለን ማለት ነው። ለበለጠ መረጃ ከጎናቸው የሚገኘውን የግብርና ባለሙያ ያማክሩ ሀያ ስምንትን በተጨማሪ በስልክ እየደወሉ ያግኙ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። أمان وين أمان وين أمان وين وندري ناجر تدم دمي تدم دمي تدم دمي تدم دمي تدم دمي